Так, универс. Корнеева 50. Болотные преподаватели организовывают парковку. Вот так вот располагаются автомобили. Все скорее в разных закутках, потому что порядка 10 автомобилей проехало на территорию школы.

Альмера. Так, опять универс. Продолжаем. Где находится весь автопарк школы? Вот они, разместились преподаватели универса. Это просто охренеть надо. парковка на территории школы. Охренеть. Киа. Вот номер 307 EX124. Get. О, Здравствуйте, товарищ Мерседес. Лос номер 800 ТУ. Расскажите, пожалуйста, вы каким образом заехали на территорию школы? Ну, вообще-то я зампах и че. Зампах части, да. да? Вы а в курсе, что? что на территории школы запрещена парковка? Я вот уже сообщил Коваленко Алексею Анатольевичу, начальнику ГИБДД города каким образом организовывается парковка на территории... есть список тех машин, которые допускаются на территорию. В смысле? Ну как, ну, есть внутренний список. Да это вообще запрещено на территории школы, чтобы были какие-то автомобили. Я сейчас все автомобили профиксирую, передам в ГИБДД. И в каждой школе ни один автомобиль не... Я ни разу не видел в школе, чтобы ездили автомобили по территории школы. В смысле? Общественный контроль, Федерация автовладельцев, Фролов Егор Дмитриевич. Я могу паспорт свой предъявить. Вы мне сначала, прежде чем ко мне обратиться, представьтесь, кто вы, представьте свое удостоверение, а затем попросите у меня документ. Вот вас по безопасности кто пропустил на территорию? В смысле? Меня на территорию школы нельзя пускать? До свидания. Увидимся в ГИБДД.

Здесь он больше виден. Toyota Gia. Гос номер 218 ТЕ. Я не фотографирую, а снимаю. А вы кто? Вам не стыдно, универс? Здравствуйте. Здравствуйте. Я охранник в этой школе. Угу. Разрешите ваши документы? Подож... Вы мне сначала свое удостоверение покажите, вы что вы охранник. на территорию. Да, покажите удостоверение. Вот моя форма. ЧОП? Да. Печегин. Хотели удостоверение? Возьмите удостоверение, почитайте. Пойдет? Могу паспорт Может, показать. Депутата пойдет пойдет. Какие могут быть ко мне вопросы? У вас разрешена съемка? В смысле? На это должно быть разрешение? Что вы помощник депутата. Но ну вот вам же говорят, учителя, какое вы имеете право здесь снимать? Вы Нет. мне сначала закон представьте, на каком бы я праве а, не имею снимать. Ясно, понял. Все. Вы пришли пофотографировать? Я снимаю на видео, как располагаются автомобили на территории школы. На территорию школы могут проезжать, я вам сразу сообщу, чтобы на будущее, на территорию э, школы могут проехать автомобили для погрузки либо разгрузки каких-либо материалов, но никак не преподавателей. Есть приказ директора. Ну, это же будут вопросы у ГИБДД к, к вашему приказу директора. Хорошо, я дожидаюсь. Honda CRV. С-639ЕТ, регион 03. Обслуживается в Хонда-клубе Красноярск. Это что за преподаватели с окошек кричат? А, а кто там написано? А вот продолжение парковки автомобилей. Лада Калина.

Kia Seoul или Soul, гос номер У844КО. Вот так вот располагаются автомобили по всей территории школы.